Selamlar arkadaşlar. Finroll'da hoş geldiniz. Ben Rıdvan Ekrem. Bugün kaldığımız yerden sizlerle beraber devam edeceğiz. Şimdi <clears throat> e, hemen hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım. İkinci bölüm ile. <laughs> Aham da daha başlar başlamaz It's your fault we're in trouble, so cut it out. Evet, başlar başlamaz pazarımızı yedik bile. Bizimle tanışmak istiyor. I'll be right here, sweetheart. İyi, hadi bakalım gidelim. İyi ya, en azından tamamıyla şey yapmıyorlar hani tesise bağışlamıyorlar bir sene sonki olanlardan sonra. Sadece burada sorunumuzu öğrenmek istiyorum. Hello Jody. Come in. Aha doktorumuz. My name is Nathan. Nathan Dawkins. Abi sen ne dersen de benim için little chat, get to know each other a little better. That is, if it's okay with you, of course. <clears throat> Jody, my job is to study strange events <laughs> and then try to explain them. Abi adam yüzümüze kaç sen tuhafsın dedi abi ya. Like, ayıp. The things that happen around you, right Jody? seçenekler de birbirinden Your çok mother tells me you have an invisible friend. This friend, has he been with you a long time? bilmiyorum ki. Since you were born? Is he a ghost? Or a spirit of someone who passed away? Abi bilme, bildiğim sorular sorar, sorar mısın ya? Omuz silik hayır. Herhalde hayır dediğime göre biliyorum. Can you draw him for me? İyi çizeyim. Aa çizme bölümünde de oyun oynatacak değil mi küçük? <laughs> Evdeyken bir defa yaptırmıştı. Şu tuşa basıl tut şöyle yap tam bu sırada buna bas gibi. Ha yok yaptırmadı. Ne yapmamı istiyor? Ne yapmamı istiyorsun? Ha o tarafa doğru Oyunun bazen tuşları çok anlaşılması güç şeyler oluyor. Ben bir de klavyeden oynuyorum arkadaşlar. Oyun tam bir joystickle oynama oyunuymuş. Mind if I take a look? So, this thing is your friend and he's connected to you with some kind of cord. Is he here right now? Tabii ki de burada. O her zaman burada. Can you tell him to do something? İyi hadi isteyeyim. Hadi isteyeyim. Malda <laughs> the mı? You tell him what to do, and it happens. I don't tell Aiden what to do. No one does. He's like a lion in a cage. We're tied together. He can't go away. That makes him really angry. It's not my fault. I want him to leave too. It can be really scary sometimes. Did, did he do that to you? No. That was the monsters. <laughs> Ne kadar korktun mu birader? Evet biraz korkmuş gibi duruyor. Çocuk kadar olmasa da. Aiden'ı Aiden çizildi diyor. Ben de çizdim aslında ama neyse. Aa yeni evimiz, odamız. Aileye veda ediyoruz ha. It won't be for long. Just long enough for them to find out what's going on. Please don't leave me here. Just for a couple of days. You'll see. Time will go by fast. Susan, we need to go. There's no reason to drag this out. Adama bak ya hiç tepki göstermiyor abi çok uyuz oldum. Bari doktorların yanında bir rol yap. Jody, I know it's hard leaving your home and your family. But here we have a better chance of understanding what's happening. We can find a way to protect you. Nobody can protect me. Your belongings are in that bag over there. Cole and I are right next door. If you need anything or if anything's wrong, just call and we'll come right away. Okay? Good night, Jody. İyi geceler, iyi geceler. Sonunda güvendeyiz ya. Ev çok korkutucuydu. All right. Find somewhere to change. Televizyon açamaz mıydık? Hmm. Heh. Burada değiştirir herhalde. Hope they haven't put cameras in here too. Umarız. Ee, şöyle yapalım. Televizyona gideceğim. Bakalım televizyonda yapabileceğimiz küçük birkaç takım şey var. Bu arada her şey var ha. Buraya beni koysalar ben de burada büyük bir keyifle yaşarım yani. Oley be. Bu ne? Abi daha başka bir şey izleyemez misin? Değiştir, değiştir, zapla. Me. Bir an heyecanlandım dedim animasyonu kaldığı yerden devam Off to bed now, Jody. Aa, ah, tavşanımız. Come on, Benny Graf. Let's see where we're going to sleep tonight düşünsenize şeymiş tüm kötülüğü yapan şey oyuncak tavşanmış falan. <laughs> Abi çok komik olmaz mıydı? Aynaya bir bakacağım. Umarım kötü korkunç bir şey çıkmaz. Çıkmıyor galiba. Harika. Şuralarda da yapacağımız bir şey var mı? Yiyecektir, şudur budur. Yok galiba. Arkadaşlar böyle baka baka gidiyorum ama kusura bakmayın merak ediyorum o yüzden. Belki siz de merak ediyorsunuzdur. Sorularınıza cevap olmuş olur. Yok. Bilgisayara da bakamıyoruz şu anlık en azından. I'm gonna turn out the light now. Good night, Jody. Wait! Can you leave the light on in the hall? I don't like it when it's dark. Sure. How's that? Good. Ha, gayet Good güzel. night. Night. Ört ört üstünü ört Don't be biraz. afraid, Aiden. We're gonna have a good night's sleep. And nothing is gonna happen. Ben de öyle umuyordum ta ki gelen seslere kadar. Abi ya kötü bir şey yaşamak istemiyorum. Sağ sola yatıp dönmemin ne değişikliği şeysi olabilir ki? Uyu uyu uyu ne olur bir şey çıkma abi ya. Of, çok korkuttu oyun beni. I can't sleep Aiden. I think I need a story. Aydın'a bak. Lan ne oluyor bu? Adama bak uyuyakalmış. Lan ne oluyor? Abi ödüm koptu. Abi ne yapmamı istediğimi anlayamıyorum. Oyunun bazen kontrolleri anlamamın çok ötesine geçiyor. Lan Yardım ediyorum. Ne yapıyorsun birader dur. My God, Jody! Get a doctor. Hurry! Abi ya çok korkuttu oyun beni. It's okay. It'll be alright now. Hayden isn't scared of them anymore. Aiden korkmuyor da ben korkuyorum. Bu neydi abi? biraz da çıktı. Tam dedik güvendeyiz. Doktor gözetim altında bir şey olmaz. Herif uyuyakalmış şerefsiz ya. Dawkins ve ailesiyle ilgili araştırma yapmamışım. Chloe'yi uyandırdın. Varlıkları bozguna uğrattın. Haha. Uğratırım tabi. Yalnız bazı kontroller gerçekten zor ya. Hani şey yapamadım bir türlü anlayamadım ne yapmamı istediğini. Fareyi geriye mi çekmem istiyor? Ah, baba bozuntusu geldi. Ne diyeceksin söyle. Söyle. Söyle ahbap. Ha, biliyorsun bizi bırakmak Your mom and I, we've been transferred. We have to leave the base. We really want to take you with us, but we think... Everyone thinks that it would be better for you to stay here with Professor Dawkins. Should I sit down? it's possible. And when you're better, you'll join us in our new home. Okay? Yalancı pezevenk. it's for the best. Goodbye dear. Ha tamamıyla rol kesiyor ya. Şerefsiz. Bizi sevdiği falan yok. Ha bu kadın belki. I know Eminim biliyorsun. gotta go. Susan. Just give me a minute, Philip. Harbiden ha. Adam, adam bildiğin harbiden zorla falan söylemiş. Kadın zoruyla falan konuştu herhalde. Şuna bak. Neyse bir şey yapmayacağım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Joe, stop. You hear me? Stop immediately. You're choking. Jody. Lan bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. No. trying to kill me! Oh my god, she's evil! You're a monster! Do you hear me? A monster! Oh my god. Jody. Jody. I know how you feel. But you made the right decision. Bomakta mı? <laughs> Bence de. Şerefsizin gerçek duygusunu da öğrenmiş bulunduk. Ben ve diğer oyuncular şu yoldan gitti. Jojo'nun Judy'nin babasını boğdun oynanmamış yol. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Uh, Jody, you've been begging me for weeks. You're not going to back up now. I don't know anybody there. They might all hate me and... Stress, stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. Ay tanımadığımız insanın doğum günü partisine gidiyoruz. You'll have fun, maybe meet some new friends. bayılacaklar bize tabi. Gitmeyeceğim lan. Gitmeyeceğim. Abi gitmeyeceğim. Tanımadığım insan doğum günü partisine gitmek kadar ezik bir şey yok abi. Neden tanımadığım insanın doğum günü partisine gideyim? Abi oyun bizi zorluyor galiba. Hayır gitmek istemiyorum. Hay. Oh, don't forget your present. It's a book of poetry by Poe. <laughs> Şiir kitabı bu. Very rare I'm sure she'll like it. Don't worry. It's going to be all right. I'll pick you up at five. Have fun. Abi ergen doğum gününe şiir kitabı hediye ederek gidiyoruz. Hadi bakalım. Kesin herkes bizden nefret edecek. Gitmeyeyim mesela. Yapabiliyor muyum böyle bir şey? Yapamıyorum. <laughs> Oyun beni inanılmaz derecede sınırlıyor şu anda. Karakter bu arada sanki sizce de löp diye büyümedi mi bir anda? Hey Jody, come in. Hi. Hey Kirsten, you come in, I gotta go. Come in Jody, don't be shy. Hey, Jody, right? Come on, we're in the living room. Some girls from my school and least dorky guys we could find. Was oh, is it a present for me? Cool, thanks. I'm off, darling. Look after your friends and don't do anything stupid, all right? Sure, Mom, whatever you say. Bu arada kesin Finally she gets the hint. çok iğrenç geçecek abi. İçgüdülerim böyle söylüyor. Everyone, this is Tiplere Jody. gel. She's in Unit 4 with Mom. Unit 4? The paranormal department? Ooh, what you do there? Bend spoons or speak to dead people? Stuff like that? No, Woo! Party time! I'll get the beer. Guys, do the shutters. Girls, do the candles. And Jody, you can take care of the music. Let's get crazy! Hmm, müziği mi halledelim? Ablamız sevindi sanki bu arada biraz. Aa bu bebeler pop sever herhalde ya. Rock nasılmış? Am kesin bunlar bunu sevecek ya. Evet kalk abi. What kind of garbage is that? Slide over. We'll put on something from this century. Something really popping. Seçeneklerde yoktu ki. a week. Şu to oturabilir miyim? Mom doesn't even go into my room anymore. She's totally oblivious. Kirsten, you're a genius. Ready, you want one? Uh, hayır. Mm, no thanks. I, I, I don't drink, so. You don't know what you're missing, girl. After three or four beers, you'll see the world in a whole new light. Aa abi oturalım bu salaklar da eğlencesine baksın. Yok yok yok otur. Tamam tamam tamam tamam. Ah geldi aptal tipin biri. Aa kesinlikle yüz vermeyeceğim. Hi. Hi, I'm Matt. Jody, right? Ah, Jody. I've never seen you at school before. You don't do classes on base. I am in a different program with, with my own teacher. Sıkıldık Because I sure do remember if I'd seen you around before. Abi ben so iki you work with Kirsten's mother? I've never met Kirsten before. Her mom works in my unit. I'm, that's why I was invited. I used to live in, uh, in London before I moved here two years ago. And you? Where did you live before? Bilgi gerçek söyle. On, on the base. Uh, I, I've always lived there. I was born there. Do you have any hobbies? Anything you do for like fun? Uh... I surf any chance I get, and I play in a band with a bunch of friends. And you, what, what are you into? Nothing special. I read a lot. Boring. <laughs> Can I... Can I ask you something? Ha, sorudansa Why kaldıramazsın. Tamam, başka soru geldi. Gerçek baştan sağ ol. I'd rather not talk about it. Sorry, I'm so stupid. I, I hope I haven't, like, upset you or anything. No, that's okay. Oh, slow downs. Are you up for it? That, that's... I don't... I don't really know how. That's alright. I don't really know how to either, so... Abi gider misin? Bir kap git peşimizden. Ya gerçekten abi orada kabul et reddet vardı. Kabul et reddet olmasına rağmen... Ya. Hmm. Hemen sürükle bırak tuşu I'm sure you hear this all the time, but you're really pretty, you know. İronik karşılık var mesafede. ne kadar mesafeli bir seçenek. There's something special about you. Aba abi Thanks. You don't really know me. bu abi çir- çirkeflik yapacak. Bak bak bak çek elini oradan. Thanks for the dance, Matt, but I, I think I'll pass. Guys, guys, why doesn't Jody give us a demonstration of her super mega powers? <laughs> No, Great no, idea. No, I, would pay to see that. Ugh, forget it. It's just a little bull. Yeah, come on Jody. Show us what you can do. Tamam okay, Jody, siz siz for demonstration. siz eziklere güç göstereceğim. All right then. So, what are you gonna do, Jody? Just be quiet and don't move. <laughs> Ooh, I'm scared already. I just want my pants. <laughs> Shut up, Steven. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır. hayır. Abi bira falan düşürüm diye düşünüyordum. kadar. Evet bu kadar. Abi başka bir şey yapmayacağım. İlla her şeyi yapmamı mı istiyorsunuz? Ha. The table. Look at the table. Abi evi yok etmek istemiyorum lütfen lütfen lütfen. Tamam tam bu kadar abi başka bir şey yapmayacağım bitti. Abi bitirme seçeneği yok mu? Tamam bitti işte <laughs> tamam ya of ya. Vereceğim karara. Is that it? Is that all you can do? Well, I can't explain it, but something definitely happened. What definitely happened is that we scared ourselves shitless. I give it a D minus. That's in the scale of not impressed at all. Uh, right, okay so. guys, it's time to eat that delicious cake, and most important, to open my birthday gifts. Ay Actually, the cake can wait. I'm opening my gifts first. Verdiğimiz hediyeler kesin Love Jen laf XXX. getirecek. Aw, that's nice, babe. I bet it's knee socks thong. Just exactly what I needed. Now you can stop seeing your mom's. <laughs> and improve your chances of finding a decent boyfriend. <laughs> <laughs> yeah. My future lover wants to thank you for making his life more interesting. Aa, millet saçma sapan şeyler almış What ya. is that? An old book. It smells funky. It's a really rare collection, uh, poems by Edgar Allan Poe curl Curlin, who? What, did you steal this from your grandpa's library? No, no, and it's really rare. Yeah, just like your dress. <laughs> seriously, so is like this a that. joke? I can't believe you came all the way to my birthday party just to give me this old crap. And she thinks she's so clever, but she's just a little lab rat. A freaky little lab rat. Yeah, she's been following me around like a puppy all evening, begging for it. Oh, and she's a slut too. Ay çirkeflik yapacaklarını biliyordum. Yeah, she's a slut. A slut and a witch. We should like do something to her. Ya ne yapacaksınız lan? You burn them. Get her! Ay şerefsizlere bak. Tam yapıyorum yapıyorum. Abi hiçbir işe yaramıyor bu arada. Bu oyun bizi zorla buraya soktu. Please, please let me out. I'm begging you, please let me out. Please. Did someone say Kay? Please, yeah, I want to get out. Please, I want to get out. I'm begging. Yeah, let's get this party started. ya şerefsizlere bak ya. Abi ergenlerin doğum günü partisine birincisi gitmeyeceksin. İkincisi ise abi aptal bir kitap aslında kitap aptalca değil ama kitap vermeyeceksin abi. Salak saçma şeyleri seviyorlar. Aiden. Aiden. Get me out of here. Please. Abiler, içinizde neyin büyüdüğünü biliyorum. Bu serserilerden intikam mı almak istiyoruz? Yoksa çıkmak mı istiyoruz? Bizimle... Bizim de kafa bulamaz şerefsiz namussuzlar. E hepinizin... Well done. Very funny, Steven. Hey, it wasn't me. I didn't do it this time. <laughs> That's crazy. I'm getting out of here. Don't leave me alone. Okay, wait for me. <laughs> door. It won't open. It's impossible. Try harder. I'm telling you, it's locked. Keep calm. There's, there's no reason to panic. Abi yapmasam mı ya? Pişman oldum şimdi de. The windows. Try the windows. O kadar dörtlerini koparmadım bence. They're locked. Ya verdiğim karardan pişman oldum ya. Of. ay başa dönemiyor muyuz? We're not scared of your stupid tricks, Jody. You hear me? Tam tam tam bu fazla oldu sanki biraz. Nerede? Bize sa salak saçma bulaşan abiye gideceğim. Dur gel gel gel gel sen kaçamazsın. Ya sana bulaşmak istiyorum. Ay kadın da kızacak. God, what happened? She tried to kill us. She's the devil. She's the devil. Come on, Judy. Let's go home. Ee, en azından intikamımızı aldık. Ya o adam o adamla uğraşmak istiyordum abi. Neden uğraştırmadı oyun bize ya? Herhalde biraz yavaş davrandık. Sen ve diğer oyuncular şu yoldan gitti. Keşfedilmemiş yol güçlerini gösterdin. Evi yakmadın. Evi yakmadın mı? Evi yakabilme yolumuz vardı. Gençlere saldırdın. Mat uzaklaştırıldı. Sarhoş olunmadı. I said no. End of story. Please, Nathan, just this once. All the other girls in my class are going and I won't be late. I promise, okay? Bir, bir dakika. Bir dakika. Bu, bu, bu halde abi. Allah kahretmesin bir saniye. Abi kitap okuyan kızdan buna mı dönüştük? Oyun meta mı yapıyor? <laughs> ne oluyor anasını satayım? You're wasting your breath, Jody. It's just not fair. How come everyone can go and I can't? I do everything you ask of me all week, and I never get to have any fun! For the hundredth time, you're not like everyone else, and there are rules. Well, I didn't ask to be different. I just want to go out and, and have friends and be like other girls my age. You'll never be like them. You need to get used to that. Good night. Abi bu arada buna dönüşeceğimizi bilseydim intikam almaya çalışmazdım. Çünkü çok ciddi söylüyorum abi. Daha şey olurdum. Ne denir? Sade düzgün olurdum. İntikamsız çıkardım. Sanırım hep intikamı seçtik. Şu anda hiç memnun değilim abi. Abi tipe gel neye dönüştük ya? Let me know if you need anything. ya. Şu tipe gel ya. Allah kahretmesin. Arkadaşlar. <laughs> ben, ben oyunu abi bugünlük bu tiple beraber sonlandırıyorum. Şu anda şu anda üzgünüm yani ne bileyim. Ama yapacak bir şey yok. Siz siz olun. Bu oyunu oynarken intikam peşinde koşmayın. Öyleyse bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.